міне барша тойға келген игі жақсылар барша салым тіккен азаматтар сіздер де осындай той көріңіздер той беріңіздер тойдан кенде болмаңыздар алланың нұры жаусын міне баршаларыңызды жаңа жыл мерекесіменен құттықтаймыз ағайын болды болды мал реттеп қоя беріңіздер мына ақырғы өгіз елінің салымдарын реттеп қойып жатырмыз тоғыз аталады тай тоғыз ба біреуі екеуі де өгіз тоғыз болды мына ақырғы салым өгіз өлді ақыры жақындап қалды атбегілер шабандоздар қаттырақ әрекет қылу керек мұны әрекет жасаңыздар еркебай шабандоздың тақымында мықты бол еркебай мықты бол мәреге айда мәреге айда жылқыда да жылқы бар қазанаты бір бөлек жігітте де жігіт бар азаматы бір бөлек ағайын әрекетіңді жаса аттан аттың несі артық жүрісімен күші артық ерден ердің несі артық ерлігі ісі артық деген ағайын көрсет өзіңді ә, шап шап Еркебай шабандоздың тақымында мәреге тұралабайды, мәреге тұралабайды. Шайхан қажағамыздың тұлфарауды тұлфарау деп отырмыз ағайын. Төменгі мәреге Шырайлы Шымкент қаласынан келген Шайхан қажағамыздың Қостанай қарай есімді атыменен Бағлан бауырымыздың баптауындағы тұлфар баруын Еркебай шабандоз тастады ағайын.